Привет, друзья! Сегодня я буду вспоминать 1972 год. Советую всем, кто не в теме, посмотреть предыдущие выпуски э, из вот этого плейлиста, который называется «Музыка СССР». И ссылку на этот э, блог-плейлист я даю в описании под этим видео. А, у меня свежи в моей памяти воспоминания относительно того, что в это время наблюдалось появление огромного количества вокально-инструментальных ансамблей, как их позже стали называть ВИА. Они появлялись в городских филармониях и концертных организациях. Но уж про художественную самодеятельность я вообще молчу. Э, стало особой традицией в каждом городе проводить музыкальные фестивали комсомольской песни. Я вспоминаю, что в подмосковном городе Химки, где все еще был популярным наш ансамбль, вокально-инструментальный ансамбль «Эврика», э, лауреат а, телевизионного конкурса «Алло, мы ищем таланты». Так вот, а, в таком фестивале принимало участие что-то порядка, а, если я точно не ошибаюсь, порядка 30 ансамблей. Там были ансамбли и от школ, и ансамбли от Дома пионеров, и кого только не было. А репертуар, спросите вы, какой был репертуар? И вы уже, наверное, догадались, Патриотическая песня. Слава партии родной, да здравствует комсомол, песни о комсомольских стройках и так далее. А еще в 69 году, накануне юбилейного года Дня Победы, а, Марк Бернес, а, замечательный наш певец и киноактер, а, записал перед смертью песню – «Журавли» на стихи Расула Гамзатова. И эта песня стала чуть ли не вторым гимном. Скорбная, тяжелая и вместе с тем вызывающую бурю эмоциональных переживаний. Эта песня не оставляла никого равнодушным, и каждый год, начиная с 70-го, она многократно звучала по радио и на телевидении. И знаете, по моему личному наблюдению – вслед за этой песней в Европе тоже произошел некий такой крен в сторону грусти и скорби. Э, в 72-73 годах к нам из Европы перекочевал хит «Мами Блю». Давайте послушаем фрагмент из моего прошлого выпуска относительно этой песни – а ссылку на эту песню я даю в описании под этим видео. Эту песню исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята». Ну, давайте посмотрим этот фрагмент моего выступления из моих прошлых записей. В 1971 году в Европе появляется песня «Mummy Blue» в исполнении ансамбля «Поп-Том». Если рассказывать историю происхождения этой песни, она банальная, и удивлять здесь нечем. Ну, в автомобильной пробке в Париже композитор Юбер Жиро сочинил и музыку, и текст. Если перевести на русский язык, то э, это звучало «Мама, я грущу». О чем песня? Ну, парень молодой, в юности, покинул отчий дом и не попрощался со своей матерью. Ну, вот такой смысл. Песню купил некий француз, продюсер. Записали ее в Лондоне, ну предварительно перевели на английский язык. И эта песня оказалась настоящей бомбой. Ее начали петь не только в Европе, но и во всем мире. Ну и причем также и у нас. Ее исполнял и Муслим Магомаев, и Эмиль Горовец. Ну и стала также популярной в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». 1971 году в США появилась рок-опера «Иисус Христос Суперстар», которая вызвала как положительные отзывы в прессе, так и бурное негодование. Отношение публики к такого рода искусству было в то время, мягко говоря, весьма сомнительным. Поэтому на сцене проект просуществовал всего полтора года, а сразу вслед за ним в Великобритании эта рок-опера вновь возродилась и уже с большим успехом. Затем в Англии в 1973 году был снят художественный фильм, который за музыку получил в следующем 1974 году премию «Оскар». Лично мне очень понравилась ария Магдалена, которая называется «I don't know how to love him». Разумеется, я осветил далеко не все музыкальные события этого года – а поэтому мне придется о них рассказать в следующем выпуске моего журнала. Как всегда, всем вам напоминаю о том, что я появляюсь в эфире регулярно по вторникам и пятницам в 18.00. Подписывайтесь, пожалуйста, и с колокольчиком. А чтобы понемногу, как говорят, быть в теме, понемногу просматривайте все мои видео, видеоблоги, э, плейлисты, вот этот «Музыка СССР» относится к истории эстрады в нашей стране, начиная с 1957 года. Но есть также песни, э, саксофон, а также мои авторские песни, мои путешествия и гастроли, а также о всяком разном и каверы – ну и вдобавок еще журнал Music Sky – «Музыкальное небо». Вот, пожалуйста, посмотрите. Ну что ж, друзья, увидимся. Всего вам хорошего. Пока.